andet. Et andet landsted. Vi skal til hans Nej, Hallo, hvem er det, jeg taler med? Kan du så lægge en besked her? Pågå teaterne, de rødbæri! Han blev på, at hun for at lukke det